Mm, amerikada uh, yashab uh, o'zbekistonga uh, tosh otmang degan bir domlani videosini ko'rib qoldim man bilmayman u domlami u youtube blogermi u yo bilmayman kim chunki man endi yoshligimizdan bizga o'rgatgan domla ishini masjidda qiladi o'sha nima deydi odamlarga o'sha masjidda maslahat beradi nima to'g'ri nima noto'g'riligini Э, yoshlarga o'rgatadi deb э, shunaqa deb menga tarbiya berishgan lekin aslida hozir ko'p э, o'sha domlalarni ko'ryapman bu bilmayman o'zbekistonga modda bo'libdimi через youtube orqali gaplashadilar hammasi mayli o'sha youtube kanallarida so'kinish so'zlar bir bir o'sha mana bu muxtoriy degan bir domlani bir videosini bitta videosini ko'rgan edim mana bu ikkinchisi o'sha mana bu amerikada yashab sherzod otabekov degan bir bola bor ekan amerikadagi gaylarni maqtab ularga paxta qo'yib amerika haqida gapirayotganda og'zidan suvi kelib o'zbekistonga tosh otmang bu o'zi ma'nosini tushunmadi u bir bola sherzodmi degan bir bola amerikada yashaydi pensilvaniyada uni ham ko'rdim hech qanaqa mana shtraf narsasini solgani yo'q mana mana adresimni yozdi ism familiyamni и qayerda mana e, to'lovini e, qanaqadir ishtirok ishtirok solgan yo'q mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi amerikani shu narsasi menga juda yoqadi ayniqsa man turgan shtatda lekin u hech qanaqa man u yerda noto'g'ri ma'noni tushunmadim u xohlagan o'sha e, gai xodimlari o'zbekistonda ham shunaqa bo'lishini bu hech qanaqa bu yerda minus tomoni yo'q lekin bir narsaga hayron qoldimki domla bo'lib turib youtubega chiqib mayli bizlar bloger bizlar masalan e, nima deydi har e, nimalarda temalarda videolar qilamiz lekin domla o'sha e, agar video qilmoqchi bo'lsa man ba'zi bir domlalarni ko'rganman youtubeda ular nasihat maslahat beradi o'sha qur'on kitobidan bir har bir nimasini o'qib beradi tushuntirib beradi hozirgi domlalar Э, tushunmadim э, g'iybat qiladi yana kanaliga bittasi buni so'kib yotibdi o'zicha telefonni ushlab olgan o'shani ham videosini o'zini kanaliga qo'yapti bu bu вообще man tushunmayman bu domlami yo bu hayp qiladigan bir youtubega chiqib o'zini domlaligini e, e, nima использовать qilib e, video tarqatadigan insonmi domla deganlari borib ishini qilmaydimi domlaligini qilmaydimi shunga вообще qoyil qoldim yana plus nima ekanmish amerikaga e, siz o'zbekistonga tosh otmangmish nima odamzod degan odam o'z qadrini biladida har bir o'sha o'sha domlaga ham video qilgan domlaga ham o'zini qadri bo'lsa kerak u bir tiyinga qimmat e, bilmasa ham kerak o'zini qadrini chunki u e, hayotni ko'rmagan domlar qayerdan endi o'zini qadrini biladi odamzod deydiki masalan o'zini ko'tarilishi uchun iqtisodiyotni ko'tarish uchun davlatni ko'tarish uchun bir o'zidan tepa yuqori turgan davlatlarga qarab intiladi bu oddiy holat bu man aytmasam ham buni ko'plar biladi siz boy bo'lmoqchi bo'lsangiz boyga qarab intilasiz nima qilmoqchi bo'lasiz biznes qilmoqchi bo'lasiz unga qanday qilding maslahat so'ramoqchi bo'lasiz и также amerikada ham o'sha bloger video qilibdi gaylar mana mani pravam yo'q registratsiyam yo'q deydi man mani e, o'sha politsiya xodimlari qo'yib yuborishdi bunga man yuz foiz bunda man videom bor manga politsiya xodimi o'n ikkita shtraf bergan man politsiya xodimini sudga berib man live qilganman shu kanalimda bor ko'rsalaring bo'ladi 12ta shtrafimni sudga berib politsiyani men politsiya ustidan g'olib chiqqanman Sen noto'g'ri menga shtraf berding deb men uni sudga berganman lekin sudda men g'olib chiqqan bu insonning bir qismgina qadri degan degani bu narsa edi o'zbekistonda bu o'zbekistonni yomonlash emas o'zbekistonga tosh otish emas o'sha bizni xodimlariga dars bo'lsin degan ma'noda bu videolar qilinadi chunki bizlar o'zbekistonda tug'ilganmiz bizlar e, o'sha yerda katta bo'lganmiz bu degani emas o'zbekiston o'zbekistonni ishlaydigan tepadagi qismlarini yomon elaymiz bizlar odamlarni nimaga yomonlaymiz bizlar biror marta man odamni xalqini yomonladimmi yo biror marta o'sha blogerlar xalqini yomonladimi chunki o'zbekistonga bo'lmagan qadrini kelib amerikada ko'rib videoda ko'rsatyapti bu hech qanaqa o'zbekistonga tosh otish bo'lmaydi bu qachongacha sizlar qo'rqib bir huquqlaringiz chunki o'sha domla huquqini bilmaydi yana bizni ham gai xodimlari da bor man ishonaman insofli gaylar bor lekin основной to'qson foizi insofsiz ularni maqsadi chunki uni kattasi insofsiz uni ustida turgan undan ham kattasi insofsiz nimaga deydi ularga plan qo'yadi bu narsa yuz martalab dokazat qilingan u oxirgi kelib o'sha gay xodimiga plan bo'ladi u nima qiladi u nomardchiligini qilib pul ishlashi kerak u ishlashi kerak o'sha haq bo'lsa ham unga shtraf berish kerak shtrafni davlat to'ldirish to'ldirishga ularga plan qo'yiladi bu narsa tepalikdan qarab pastga kelinadi bu narsani tushunmaydi u domlar bizni gaylarimiz unaqa bizniki bunaqa olib beradi bizda o'zbekistonda bu narsalarni uchratish mumkinmi hayotda uchramaysiz qachon bironta bir E, nima deydi dela ko'rgansizlar gai xodimi bir o'z oddiy xalqqa shtraf berdi u shtrafni borib o'sha o'sha xalq sudga berib gai ustidan g'olib chiqdi manga aytinglar bironta agar shunaqa keyslar bo'lsa давай syomka qilinglar videoga chiqaringlar ko'rsatinglar mana bu e, fuqaro kecha yo bir oy oldin shtraf olganda bugun sudda gai ustidan g'olib chiqdi degan videolarni ko'paytiringlar Nimaga bu narsalar yo'q O'zbekistonda? Nimaga pastayanni e, xalq vinovat, pastayanni shtraf qilashlashlar? Kattalar vinovat emas, hokimlarning o'g'illari, milisalarning o'g'illari, chunki ularda telefon bor. Allo, dada, gapiring. Tras telefonni beradi, ular qo'ynan u bitta u tarbiya bo'lyaptida ularni bolalariga tarbiya dada gapiring dadasi gapiradi uni qo'yib yuboradi u o'ylaydiki значит man dadam orqali manga hamma narsa mumkin lekin amerikada dadangizga telefon qilasizmi onangizga telefon qilasizmi prezidentga telefon qilasiz mana sizga qo'yib yuboradi sizni ushladimi sizga shtraf beradi tamom u bu yerga odamni ajratmaydi san kimni bolasisan farqi yo'q san buzdingmi dedi shunaqa man qo'yib beraymi videolar qo'yib ham berganman politsiya xodimi o'zini xo'jayinini ushlab olib unga shtraf beryapti uni arestovat qilyapti bizda qachon ko'rasiz bu narsalarni ko'rmaysiz yana domla chiqib olib o'zbekistonga bu o'zbekistonga tosh otish emas bu odam qadri deyiladi bizda ham qani edi shu narsalar bo'lsa qani edi odam nohaqchilik bizlarda qanchada mana yaqinlarda o'sha ikki uch kun bir haftani ichida nechta ib e xodimiga oddiy xalq kiryapti o'ligi chiqyapti hech kimning ishi yo'q faqat bahona kasal bo'lib kirgan lekin u kirishdan oldin o'lmagan Imina shu IB xodimi ushlagandan keyin odamni o'ligi chiqyapti sabab nimaga nima bo'lyapti bu nima degan gap bu faqat ular faqat o'sha davlat xodimlari prav xalqni ham bir qadri bordir mana bunaqa narsalarga sal e'tibor berish kerakdir va вообще tushunmayman yana dom dom domla ishingni qil bor masjidda ishingni qil youtubega chiqib g'iybat qilma вообще qoyil qolaman man nima ekan yana ismi ham abror muxtoriy вообще yana xudoni e, og'ziga olib videoni boshlashdan shu bilan boshlayaptida keyinchalik birovni nima bunday bo'ldi unday u odam da gapirdi qani o'zbekistonda shunday bo'lsa edi deb qani edi haqiqatdan ham u tosh otishmas amerikangizga yashab turing vatan xoini bunday bunday bu gap hammasi boru musur gaplar odamzod o'ziga yoqgan davlatiga yashaydi agar siz ja vatanparvar vatanparvar nima man vatanparvar man o'qidim man universitetni tugatdim nima qildi menga davlat ish berdim ish bilan ta'minladim oxiri kunim qayerga yetdi amerikaga kelib ishlashga xudoga shukur amerikada ham endi yaxshi topaman ko'p mana Luboy sizlar statistikani ko'taringlar, domlabo Siz statistikani oling. O'zbekistonda nechta aholi O'zbekistonni tark etyapti? Nimaga green karta bo'yicha O'zbekiston xalqi dunyoda ikkinchi o'rinda turyapti, rekord qo'yapti? Nimaga? Bu xalqni noroziligidan. Xalqni nimaga Meksika deysizlar Meksika, Meksika, Meksikadan odamlarni o'liga qaytib, lekin baribir ham shu yo'l bilan kelyapti. Nimaga? sabab bordirku xalq o'zidan o'zi sot o'zidan o'zi chunki nimaga yapon yaponichlar koreya koreyada bo'lgan fuqarolar amerikaga intilmaydi nimaga yevropa davlatidan odamlar amerikaga intilmaydi nimaga sababini bilasizlarmi agar bilmasalaringcha bu yosh bola o'g'ilcham ham biladi buni sababini agar bilmasalaring aytib qo'yaman chunki uni o'zini davlatida hamma narsasi yetarli ishi joyida puli yetadi hamma narsani xarajat qilsa bo'ladi xalqida qonun qoida bor o'sha yevropa davlatida bekordan bekor politsiya